sebab kamu pun dah ada pengalaman, ya. Nak tanya, patut ya nak? nak tanyalah kalau pesan... Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekan. langsung aja ya kita langsung aja melihat yang part kedua cuy ya kompilasi lawak warung sepatu part yang kedua jadi sebelumnya kalau ingin melihat original videonya ya nggak terganggu dengan uh, tertawa saya kan ada juga teman-teman yang nggak suka kalau saya tertawa tengok video gitu ya katanya mengganggu gitu ya. jadi kalau ingin melihat original videonya korang bisa tengok di channel Dedi Oscar gitu ya jadi Oscar Vlog gitu. Nanti saya cantumkan kok nama apa namanya nih eh, nama channelnya di bawah gitu ya. Jadi kurang bisa ke situ dan tengok tengok lah kompilasi-kompilasi dari sepatu reunian cuy dan warung sepatu. Oke, langsung aja kita ke part yang kedua cuy. Dan tiga dua Alright guys, welcome back to my channel. So, untuk video kali ini kita akan warung sepatu episode satu. Jadi Oscar. Let's go. Kita cipta ha, rasa. rasa. Ha, ah, sebab tu kita ambil pengalaman orang-orang di sekeliling ni kan. Jadi kita kena bagi kena tahu. Dilanjut. Dilanjut ke dong kedai aku ni. Ay, <laughs> takut lah, Kak. Ni takut duduk kedai dia dah lama lah. Kak, bila dia nak pergi cuti ni? Kita kena maafkan. Kita maafkanlah orang min. Orang tua ni memang macam tu kan. Dia tunggu masa je. Orang kampung sini memang gana-gana puas ya? Ini pun tinggal berapa. Yang lain semua macam dia dah mati. Oh. Tapi Yasmin, saya nak tanya kamu lah Yasmin. Ah, ah. Minta maaf nak tanya. Hero kegemaran kamu lah zaman-zaman dulu. Siapa agaknya yang kamu memang suka sangat? Hero. Hero zaman dulu ah, ya. Saya suka Faizah Hussein. Oh, tak Kenapa macam Liza Dola malu-malu? macam Liza Dola. Okey, nak cerita Eh, hero, eh, hero kegemaran. Okey, ha. saya nak buat pengumuman ya, zaman Min mungkin sama. Saya tak tahu lah Min, akak ni tak tahu lah Zaman saya berlakon di ketika itu, saya rasa seperti samalah macam... Uh, uh, Pelakon wan- lelaki kali je. Apa ya? sepah, tak tahulah. Zaman saya, hero saya, kalau zaman sekarang artis baru dapat Fatah Amin, dapat Zuarifin, oh. dapat hmm. Syafiq Kah, hmm. dapat Syukri Raya. Saya hero saya siapa? Badul, uh, Mr. Oz, Arjapa, Saliako, Semua komedian. Oh. Jadi saya tak oh. nafikan memang... Mr. Oz saya ya saya tahu Mr. Oz gitu ya. Tadi ba Badul ba siapa Tommy Badul? Ya. Mr. Oz saya tahu. hero handsome handsome ah. walaupun oh, dia suka yang lawa tapi gitu. saya ya. tak merasa lah yang handsome, mm, handsome macam hero sekarang ni ya oh. faham ni ya, maksudnya senyum bila cakap tak handsome tak masuk saya nak cakap ni <laughs> okey masuk saya nak cakap Masa saya... saya nak cakap ni ketika itu Badul antara hero yang paling hebat. Hui. Cuba namakan di Malaysia mana ada filem yang bertitlekan nama dia. Tak ada, oh, tak Badul, ada. Lah. Si Badul, Panglima Badul. Lah. No, eh. so saya respect Abang Badul dan saya terima kasih kerana dia banyak membimbing saya hingga ke hmm. hari ini. Badul, Badul. Tunggu, hmm. Gua jadi rasa ingin tahu gitu Badul. Saya baru dengar itu nama Badul pelawak cuy ya. Tunggu cuy ya. Karena korang suruh saya cari tahu di Google jadi saya cari gitu ya Badul ini cuy tapi dari gambarnya oh memang banyak filmnya cuy ya Badul ah bukannya ini cuy ya Badul ini Badol ya Badol ini anak dari pelawak legendaris juga gitu ya Tompel gitu ya Nah kalau ini saya nggak tahu, kalau kita cari lagi susah gitu ya, panjang durasinya cuy. Korang bisa komentar ya, ba Badul, Badul. Kayaknya pernah ada teman-teman yang request film itu, Badul. Oh. Abang Badul. Abang Badul. Okay lah, saya ya. Ah, yelah sebenarnya paling muda saya lah dekat sini kan hmm. dalam kampung ni. Tapi kesian eh. Kalau ah, kesian lah. <laughs> Saja sekejap lagi boleh ke kalau kita nak membawang nak tanya soalan-soalan gosip pun. Boleh boleh. Kita, kita, kita minum dulu. Minum minum. minum, minum. Membawang membawang gosip. Saya dah berapa banyak minum. Okay, okay. Thank you. roti jala kau ni. Ah, oh. terima kasih. Oh, eh, roti jala. Roti jala. Eh, tadi tu makan ah. Ya. sabo. Lah. Eh, eh gimana rasanya roti oh, jala eh, gitu ya? Tak kami sebenarnya memang datang sini nak makan. Tapi tak sebab apa dia kerja dia lain pula. Ah. Eh, boleh sambil makanlah kita borak-borak, borak-borak, borak-borak. sebelum tu nak tanya syuting cerita apa tu? Oh, kita tengah syuting cerita apa? Ganda selalu disingkirkan. Oh, iya ke? Ah, ah, kalau kalau macam itu boleh ke kita saya nak sambung soalan saya tadi tu. Kenapa? Cerita apa? Ya, macam Kak Jasmine Hamid kita, Kak Liza Rola kita ni ni uh, ah, dah lama sendiri. Dah lama apa? Ha? Sendiri. Ha? Maksud kau? Ha? Se sendiri. Ibu tunggal? Ah, ya. Yeah. <gasps> ah, kan jadi Oh, dua-duanya ibu tunggal ya saya tak jaga orang tua. Takut tak larat. <laughs> jaga <laughs> lah jaga orang tua. Saya tak kuat nak salingkan pampers. Eh, saya tak ada pampers. Tak, oh, tak ada ke orang ngumpat ke cakap benda tak elok yalah duduk seorang-seorang ah ya ya ya betul betul tak kenapa mesti... Ah, tak, ya. <laughs> saya tak, tanya, tak pernah kisah apa pun orang nak cakap tentang saya. Sebab kehidupan kita ni, tiada siapa pun perempuan di dalam dunia ini berkahwin nak... Ber, di, di, apa, nak bercerai. <laughs> Jadi, saya tidak rindu. Saya tidak pernah petikan apa orang kata as long that kita tahu apa yang kita buat and then kita tahu bagaimana kita oh, berada. Saya tidak ini yang kita nak tahu macam mana. Ah, ini Jadi, wanita karir. Kita tak tahu sebenarnya. Tetapi kalau ada-ada di sini yang macam kesian nak bantu saya kita boleh bincang. Ah. <laughs> itu Kak Lizaro lah kalau ya, pun ah, nak tahu juga ya. macam mana menghadapi situasi yang ah. Sebab semua orang tak pernah tahu pun ah. uh, pasal sejarah hidup saya. Yes. Jadi saya memang suka sendiri je lah. Serius. Duduk kereta, lock, pasal ah. ekor, dah diam dan diam. Eh, dah lama macam ni tak tak ni ke? Tak, tak bosan apa, tak ke? Apa. Carilah laki. Ah, tak ada macam itu. Ingat laki boleh, eh jom kahwin aku boleh macam tu. <laughs> oh, oh, ya. Ya, ya, betul-betul. Betul-betul. Ya. <laughs> saya tanya. Saya tanya. Saya tanya. Sabar, sabar, Kalau lah hidup ni mudah, kalau lah hidup ni indah, sebenarnya segala-galanya dah diaturkan oleh yang Mahal yeah. esok. Jadi saya ni kalau ikutkan kalau dah dekat tak ada kan kita hidup sendiri, bersendiri ni, kan. Ni tak ada idak ke susah nak membesarkan anak-anak ha. seorang. Okey, ha. ala okay. kalau dapat laki yang tak kerja pun kena besarkan anak seorang. Betul. Cari laki yang kerja. Cari laki yang kerja. Betul. Kalau kita ada ha. suami, diam. Kalau kita ada suami yang tak membantu pun sama juga. So saya rasa tidak ada isu pun. Rezeki Allah yang beri. So Allah bagi kita kekuatan untuk kita bekerja untuk membesarkan anak-anak. Sampai hari ni. Sampai hari ni paling tak suka sekali orang cakap Tolonglah saya Saya ibu tunggal Kenapa kau tak boleh ah, kerja Kau ya, ya. cacat yeah, yeah. ke uh, uh. Tolonglah dia oh. ni Ibu tunggal Selamatkan dia Selamatkan pada mana Daripada buaya ke apa yeah, tak, tak, Tapi Min Akak kan sebenarnya Selalu gunakan perkataan I ni ibu tunggal Selalu cakap macam tu Alamak sorry lah Tapi tapi tapi Saya cakap I kerja sendiri I tak mintakan Eh sana orang lain Malah mereka berdua yang oh. Dengarlah keluhan hari hatiku Keluhan seorang penghibur Saya tak kisah perut nak cakap Saya bekerja macam rezeki sampai hari ini Alhamdulillah masih ada rezeki Sabar-sabar ya, Kau sedih kenapa? sedih cerita dia Ni hal dia um, Tapi sebenarnya saya nak tanya lah hmm. Tak terlalu sunyi ke? Tak rasa sepi ke? <laughs> sunyi juga kadang-kadang Bukan Bukan ah, Sebenarnya semua orang akan rasa macam mana Kadang-kadang kita rasa kita nak habiskan hidup kita Biarlah sampai air rakyat kita seorang ah, Kadang-kadang Kadang-kadang betul tak? Sometimes kita Oh, I can bam, you Budak tu pun dulu budak kelang tu kan. Budak mana? Siapa? Siapa? Man. sampai bila? Sampai bila? Oh. Sampai bila? Sampai Allah kirimkan saya seorang lelaki Imam. yang boleh... Lelaki um, ini yang selalu dah test Oh, rasa tak kot. Tak ah. Rasa tak kot. <laughs> Malunya. Malunya. Saya tak pernah takut untuk untuk berjumpa dengan sesiapa, berkenalan dengan sesiapa kan. Cuma saya kata saya tak nak menaruh harapan yang tinggi sebab takut nanti kecewa. Ya, ya, ya. Tak tak tak ada mengalami saat-saat. Tadi dah panjang lebar. Suka suatu tak bela anak tu kan. Tak pernah alami uh, Okey. Kejadian saya yang Saya memang tak nafikan awal-awalnya memang agak sukar agak sebab saya ni dulu hidup saya memang bergantung kepada lelaki. Memang oh. saya semua hmm. saya tak buat, saya tak pandai buat. So bila dah belajar hidup sendiri tu saya rasa agak sukar. Tetapi saya bersyukur pada Allah, Allah kurniakan sempat cahaya mata di mana anak lelaki saya dah dah matang, anak perempuan saya yang oh. sekarang alhamdulillah anak perempuan saya yang mengendalikan hidup saya. Bila kita bekerja hmm. secara tak langsung kita boleh lupakan segala-gala hmm. yang yeah. ada dalam okay. rumah. Okey. Nak tanyalah uh, mungkin ini ke? Ah, eh, tak baju-baju kotor ni sini saya nak pergi cuci kat sungai. nak pergi sungai nak mencuci. <laughs> Tak ini. Tak ini nak Betul-betul ya. Memang buat habis tu buat dobi. Inilah calon yang sesuai. Ha Oh. Oh. Ini kata apa? Calon sesuai, calon sesuai. Tapi tengok muka dia macam penakut ni. <laughs> Tengok bini, takut bini. Malu <laughs> takut bini. Tolonglah. Oh, kamera lah. Tengok berani tak berani. Kan? So kalau kata betul nak berkahwin, ciri lelaki tu macam mana? On oh, camera ah, lah. Kriteria dia. Kriteria dia macam mana? Saya tak ada lelaki. Oh, dia tak Dapat ikan arwan lah tu. Ikan arwan lah tu. Dapat ikan belut. Lah ah. Tak bagi orang cerita. Kaliza dulu lah. Kriteria, kriteria. Ah, okey. Macam mana? Aduh, tahu yang luar Memang kadang-kadang bila kita minta tu, macam-macam nak, nak yang terbaik. Tapi kadang Allah bagi kita adalah. Dan kita kena sedar, kita pun taklah begitu baik mana pun. Ayah kan? ringkas je lah, ayah ringkas je lah. Yalah, jadi of kon dah semesta harusnya saya nak mencari lelaki yang eh? boleh membimbing saya okay. yang boleh kebetulan ah, kebetulan uh, saya... kebetulan lagi lagi Kak, saya takut kalau dengan dia kakak bimbing dia pakai tongkat nanti ke mana kak? Kalau boleh, kalau boleh, kalau, boleh, biarlah kata orang tu uh, boleh menerima anak-anak saya. Ya, ya, ya, ya. Saya uh, faham, uh, saya faham. Daripada segi keuangan dia macam mana? Keuangan saya ni nak cakap lah, saya kaya. Terima kasih. Oh, Kebetulan saya miskin. Kebetulan saya miskin. Jadi tak apa lelaki yang dia tak ada siapa cemburu kaya alhamdulillah. Tak ada syukur ha. tak ada. Maksudnya nak kalau boleh biarlah lelaki tu bekerja. Bekerja tak kisahlah gaji besar ke gaji yang penting yang penting dia rajin, dia rajin dan dia betul-betul ikhlas nak membimbing saya sama-sama ke syurga sejuk. Alhamdulillah. itu untuk naik di kepala doh. Kak lah. kalau untuk ah, ni eh. Kak Jasmine saya nak dia Humble. Jadi teman hidup saya lah. Yelah. Dan saya tak oh. suka bila jadi suami, dia dah gunakan kuasa sebagai seorang suami di tempat yang salah. No, salah. Lah, oh, ya. dah. Ya. Syahlah. Inilah nak tanya lah kan? sebab kamu pun dah ada pengalaman. ya. Nak <laughs> tanya. Patut je ya nak? <laughs> nak lah kalau pesan... Aduh. Aduh, Jem. Betul-betul ya. Main dia ceplos saja kita batuk kita. Ya. Yeah. Dahsyat. Inilah nak kan? tanyalah sebab kamu pun dah ada pengalaman. Ya. Nak tanya. Patut je ya nak? <laughs> nak lah kalau pesanan kat orang luar sana yang mungkin sedang melalui proses perpisahan. Apa ah. kata-kata semangat untuk dia? Ah, ini betul. Okay. Okay, motivasi. Eh, Pakcik ni suara kuat eh. <laughs> saya dah off oh, mic dah. Saya dah tinggalkan kat set tadi. Kuat suara dia. Nak tunjukkan yang tak tua. Oh, oh, oh. Oh. Ha, maksudnya bila berpisah tu kadang-kadang dia orang takut lepas ni siapa pula aku nak bergantung ni. Mungkin ah. ada kata-kata motivasi pada orang luar sana mm -hmm. yang menengok. <laughs> Ah. Untuk saya siapalah saya untuk menasihatkan orang Awal di luar sana. Awak Liza kejap nak lupa. Tak saya Liza Abdullah. <laughs> Oh. siapalah saya Liza Abdullah untuk menasihatkan oh. orang di oh, ah. luar sana. Dan saya kena yakin, kena yakin sangat setiap kehidupan kita ni dah diatur. Kita kena redor dan kita kena yakin bahawa segala-galanya kita ada dia. Yeah. And kita sayangilah keluarga kita dulu sebelum kita menyayangi orang lain. Oh, Pakcik minta nasihat. Ini ceramah yang kau bagi ni. <laughs> Memang bakal jadi penceramah oh, dalam lagi. Ya. Ah, kalau Kak Jasmine kita macam mana? Amin, amin. Kalau kita ada masalah dengan kita punya perkahwinan yeah. dengan family jangan sekali-kali kita curhat di social media yes ah, ya betul, curhatlah betul, pada yang maha esa betul, betul. kan serahkan semuanya pada dia dan kita kena kuat semangat kita kena uh, bergantung pada Allah bukan pada manusia move on move on move on, move on. Move on. Move on. Saya boleh balik dah. Jangan break. Bapa nak bayar ni. Jangan jangan jangan. Kata pak nak belanja sebab kali Zara. Jangan ni. belanja Kalau perempuan yang pasti ribut gitu Kalau betul nak bayar-bayar yang fan price pak tu je. Kita jumpa. Okey okey nak masuk set dah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ada salah silap minta maaf Jadi ah, maknanya kami tak sempatlah nak makan sebab ada entertain soalan-soalan ah, ah. orang semua. Terima kasih banyak. Ya. Memang best sangat. Pakcik-pakcik kampung ni. Bodinya juga bagus. Masih bagus gitu. Masih lawa gitu. Ini cuma sampai kedua ke? ketiga ini episode yang ini saya nggak tahu cuy ya tapi untuk uh, video kali ini saya akan coba buat tiga gitu hari inilah saya buat tiga gitu Oke cuy itulah dari part yang kedua dari kompilasi lawak uh, warung sepatu cuy ya yang part yang kedua. Saya nggak tahu di sini ada yang part ketiga masih sambungan dari episode ini apa enggak gitu ya. Tapi nanti saya lihat lah, saya lihat kembali cuy. Tapi saya biasanya lihat itu dari thumbnail. Kalau masih baju yang sama berarti itu sambungannya cuy.